大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人，崔显耀牧师。我直言直语讲做人道理。今天一百零九讲，神要对你说什么？ 管好你的嘴。北风生雨，常伴人的舌头也生怒容。北风生雨，常伴人的舌头也生怒容。 这里我们一看经文，熟悉的应该就是舌头吧。那根据一个统计呢，就是说我们一般一天呢，一个人都会讲三十千个字，三十千个字。然后呢，我们会听五十千个字。那。 这是什么的概念呢？那基本上就是说，你每一天都会与人家有互动、交流、沟通、分享。所以，这样的你一来一往的这个过程当中呢，有三十千个字由你讲，五十千个字你听到。 别人讲，哦，可能是多几个人呢，但是他要讲的就是什么呢？他要讲的就是说，我们每一天基本上人一定会呃讲话，然后会听话，而这一些呢，都基本上会影响着我们这个人。那因为讲话，他会比呃。 写字、看字等等的那个速度，光速啊， <laughs> 哦，快呀，所以他就很容易被人家接受。那这样的话，那我们就是每一天都会受到这样的一些的影响。所以，他除了就是一些人，比如他是生病的人呢。 他是比较个性非常内向的啊，或者甚至到自闭的，或者是他是独居的啊，或者他真的是隐世埋名的啊，所以或者是个性怪怪的等等呐，好，所以他可能就没有达到这样的一个三十千五十千呐啊，因为他在某一方面可以说就是有一点的叫做啊。 呃，隐世埋名， <laughs> 或者是呃自我封闭啊。但是，一般的人，他的立场啊，生活的习惯呢，就会讲话、听话、交流、沟通、分享。而在我们来说呢，应该是大家都是属于一般的哦，没有特殊情况的情的人呐，那。 我们就要问自己，那我们这样的话，立场的说话听话啊，这个过程里面有多少是有益的，有多少是无益的呢？啊，多少是对人有帮助的呢？有多少又是毁坏别人的呢？所以今天我们看这个经文呢，北风生于长伴人的舌头，也生怒容。 啊，到底是什么意思呢？啊，北风生鱼，那是什么意思？当然，你是来自不同国际的人，你在不同环境底下的人，那个北风对你来说，哎，到底是有生鱼没生鱼？哎，也可能就是各有不同啦。不过，我们按着这个经文这样的一个呃经文比较有逻辑的来看呢，哈，就是前文跟上文来。 看的话呢，啊，他的意思就是明明就是北风会生雨了，我们就接受北风会生雨咯。啊，不如你是在怎么国际了好，我们就按照圣经当时的呃这样的一个表达，北风生雨，所以也就是说北风来生雨是一个很正常的自然的一个情况，所以一加一等于二是很自然的情况，所以按这样的逻辑来说呢。 裁判人的舌头也生怒容，也就是说呢，那当你用话语裁判人的时候呢，那也会令人家讨厌啊，也不是一个好事啊。所以这样说来呢，我们可以这样讲呢，那就是在我们人呢啊，对于裁判。 啊啊，诽谤人呐，啊啊，讲人坏话啦，这个范围其实是很广，因为真的是我们每一天都说话嘛，对不对？哦，你每一天一说话的时候，你张开口的时候，那你的口啊是要表达些什么？而有些时候在当中呢，啊，它就会掺杂的是，你可能是有这个呃呃，残伴人的话。 诽谤人的话，讲是非的话，讲论断的话，批评人的话，呃呃不喜欢的话，攻击人的话，啊，当然你也可能讲好话，帮助人的话，鼓励人的话，建立别人的话，都有可能的啊。但是，但是在一天里面呢，啊，我们呃有多少是好话，多少是坏话呢？那其实就是要我们提醒。 但是在这个经文很明显的，他要讲的不是说，哎，你讲好话啊。我们按经文来说，他其实是说到有人是会讲这些坏的话啊，残败人的话，毁败人的话啊。所以讲话里面有很多很多很多很多的哦的这个跟话有关的。但是我们总结一般上的情况呢，啊，可以说是啊。 常伴人的话呢，那包括的，它最基本的就是包括是无中生有，啊，那就是所谓的是非哈，啊啊，无中生有啊，制造谣言呐。第二呢是说人坏话啊，那他故意就是要去，呃呃，引起啊，就是要攻击着别人的。第三呢，他是毁人名誉的，啊啊，就是别人比你好，所以你要毁。 被他的名誉啊贬低着，他。那在《雅各书》里面啊，假如大家有印象呢，就是在三章六节里面，他有提到我们的舌头就是火。当然，我们要去想象一下火，你去碰它，它会烧着你。那个火就带来什么？会烧伤别人。火会带来火灾。这个火啊，在这样的一个情况之下呢，它它会伤害着别人的。 而舌头就是火，这个火呢，它又形容是一个在罪恶的世界。然后呢，这个火呢是会毁坏这，啊，污秽这我们全身。那小小的一个嘴巴，占着我们从头到脚的整个身体的这个八仙率是，嘿，说实在是很小的。 你自己去想想就知道了。八现力是很小，但是这个小小的嘴巴呢，却可以污秽着我们的全身。然后在这个《亚当书》又加上说什么呢？这是什么？地狱之火啊！大家可以想象，死了就下地狱，对不对？那我们就可以想象啊，这个罪恶的人就是去地狱，那肯定就是说在地狱的，那就是不是好事。所以他是。 地狱之火，啊，所以这样从雅各书这样的形容，哎，我们就知道这个舌头啊，啊，其实哦，它小但是影响大，而这个小是一个罪恶的，而这个小又是地狱之火啊，是非常的可怕的，所以不可以轻看它。那在犹太人的这个传统里面呢，就有这个苦语，就讲到我们的这个。 啊啊！常伴人的这个哦的这个舌头哈，其实是比蛇更毒啊！大家都讲到毒，那大家就不能忘记，就是所谓的毒蛇，所以我们人也很怕啊，因为毒蛇咬到哇，非常的可怕。但是在犹太人的可这个苦语里面呢，他是说啊，人的这个话啊，还比毒蛇的毒更可怕。 为什么呢？因为毒蛇它咬的时候，它就是咬到一个人，那咬到一个人，哎，尽快处理，那你还可以就是，呃呃呃呃，就就是可以医治啦。那简单说就是啊，知道那边被咬了，你快点就把那边咬的哦，把它血吸出来了哦，或者是快快点清理啦，哦，来得及就打一支针预防啦，哎，这样还有的医。所以也就是说这个。 毒蛇它咬的是一个人，然后处理的当啊，知道后处理就可以解决了。但是为什么人说的话呢，就比这个毒蛇更毒呢？因为当你的这个话哦坏话一出的话啊，基本上至少影响三个人，至少那第一就是讲的人啊，讲的人呢，他常常讲这些。 啊，常办人的话，论断人的话，批评人的话，攻击人的话，他常常讲，哎，就产生的一种什么习惯性了。所以这样的人呢，心他的修养品德一定是出问题的，所以他受影响。第二呢，啊，那些听的人哇，常常对着那些人讲，对着他讲讲讲讲讲，所以那些人听了哇，他一定什么，一定会受影响。 不要管你是聪明人呐，啊，愚笨人呐，有教育没有教育的，每天跟你这样灌输，说某某人不好，某某人不好，哎，你哦，啊，你不要说，哎，我是聪明人，我哪里这么笨，会听他讲？其实不然呐，听多你，你就是会会受影响，这就是广告的厉害啊，就是广告的厉害，所以你就会受影响。第三呢，那个被讲的人啊，那个被讲的人。 哎呀，阿明啊，他都是呃不好的人哦，所以这个阿明哈被讲了，呃被讲，他就被重伤了哦，所以越讲越多阿明的不是，所以阿明的名誉呢就一定会受伤害，所以最基本至少三个人，啊，一定会受到伤害的，而且又加上这三个人呢的情况之下呢。 啊，至少三个人，但是接下来呢，还有传呢。假如你第一个人，你哦，你讲人家坏话，你继续又去讲，第二个人听到受影响，他又去讲，所以我们就说倍增法啊，一个传，我们所谓的一传十，十传百，百就传千了啊。这个倍增法，一个讲给另外一个就两个，两个讲给。 又再讲就变成四个，四个再讲就八个，八个就十六，十六是三十二。这个倍增法是很夸张的，啊，非常夸张的，所以非常厉害的。他的话，小小嘴巴，啊，一个声音出来，非常夸张的影响人。就算知道后，你也没有办法，你也没有办法来得及去收拾，啊，你也没有办法去澄清，你也没有办法去处理。很多时候，这些话一出。 说实在的，就伤害了。所以犹太人的苦语讲的是非常的这个呃厉害哈啊，我们讲这个坏话哈，真的是哈杀伤力哈是非常厉害。也说实在的啊，人也很难招架得住啊啊。但是在这里呢，我们可以这样讲，不论有些时候你讲的，你说我讲的。 哦，可能你呃就是故意故意的啊讲是非也好，或者是属实的属实的实实在在的，哎，我讲的也是真话哦，但是可以这样讲啦，哦，就是在我们不管是他是属实，或者是不是属实，当你在讲的时候，对于被讲者。 一定是这个人的名声受伤害，一定是这个人就是别人对他们的看法啊，或者是影响着这个人的各呃各方面。哦，这样的讲法呢，可以说你只要讲的，就是他会呃使到别人啊不利的，那基本上你就不再。 爱人的原则上，所以很多时候呢，我们人呢，其实除了就是说当事人或许有什么给你讲，但是很多时候你是讲人的人，他其实呢有一个重点是你自己就是要提高自己的自我，要提开说，我比他好，我我比他有能力，我比他有教育，我比他强大，我比他有学问，我比他我比他。 总之就是你要提高自己，去贬低着他人的，实实在在别人的事，你为什么要讲？根本跟你没什么关系的，对不对？但是你要去讲的话，你基本上就是想把自己提高，然后贬低别人的。这在基督徒来说呢，根本哦就是没有爱的一个原则。 这是神对你说的话，我们一起祷告，天父上帝。我们很多时候，我们都一直以为我们没有犯罪，我们就是一个好基督徒。但是在我们的生活过程当中呢，那我们其实常常都因为我们没有管住我们的口，在当中有意无意的，我们都在当中去伤害。 别人攻击别人，使到别人被贬低，使到别人没有得意而受害。所以我们祈求主帮助着我们，我们必须要学习好好的管住我们的嘴巴，免得我们的嘴巴失去见证，也没有爱人的生命。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。 你的参与是我的动力啊！欢迎你转发，爱心支持马太牧场。欢迎你写几个字来鼓励鼓励啊，并且为马太牧场来祷告。